hello friends good Modicare morning Modicare में आप सभी का स्वागत है दोस्तों चलिए मैं आप लोग को मार्च महीने का जो है दस का दम बम्पर ऑफर के बारे में बता दूं दोस्तों जैसा कि ये ऑफर कंपनी हमको कई महीनों से लगातार दस का दम बम्पर ऑफर दे रही है दोस्तों यह ऑफर एक तारीख से लेकर दस तारीख तक चलता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और लकी बिजनेस को जो है ढेरों इनाम मिलते हैं दोस्तों इसमें जो है यह एक तारीख से लेकर के दस तारीख तक जो लोग अपना लॉयल्टी करते हैं उनको यह ऑफ़र दिया जाता है यह गिफ्ट दिया जाता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लॉयल्टी ढाई हज़ार से लेकर के पाँच हज़ार तक की मानी जाती है ढाई हज़ार से लेकर के कम की नहीं होनी चाहिए और पाँच हज़ार से ऊपर भी कोई उसका मान्य नहीं होता है दोस्तों पाँच हज़ार तक का जो है मान्य होता है तो दोस्तों ढाई हज़ार से लेकर पाँच हज़ार तक की लॉयल्टी मानी जाती है तो दोस्तों आप चाहे तीन हज़ार का कर लें या तो चार हज़ार कर लें या तो पाँच हज़ार कर लें जैसा भी करें आप लॉयल्टी में आ जाते हैं ढाई हज़ार से लेकर के पाँच हज़ार तक तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि एक तारीख से लेकर के दस तारीख तक जो लोग ख़रीदारी करते हैं ढाई हज़ार तक वो कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आप आ, फ्री में गिफ्ट पा सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं बता दूं दस लकी विनर्स को कंपनी दे रही है स्मार्टफोन दस जो ऐसे लकी विनर्स हैं जो कि एक तारीख से लेकर के दस तारीख के बीच में अपनी खरीदारी ढाई हज़ार से लेकर के पाँच हज़ार के बीच तक करते हैं तो उनमें से दस लकी बम्पर विनर्स को जो है कंपनी दस स्मार्टफोन दे रही है दस हज़ार रुपये का दोस्तों जिसकी प्राइस कीमत होगी दस हज़ार रुपया कंपनी आपको जो है यह बिल्कुल जो है फ्री में देगी और दोस्तों ठीक इसी तरह से पंद्रह सौ लकी विनर्स को कंपनी दे रही है सत्रह सौ सत्रह रुपये का मोदी केयर का प्रोडक्ट दे रही है दोस्तों जो लोग की दस एक तारीख से लेकर के दस तारीख तक जो है अपनी लॉयल्टी करते हैं तो ऐसे पंद्रह सौ लकी विनर्स को जो है कंपनी सत्रह सौ सत्रह रुपये का प्रोडक्ट जो है बिल्कुल फ्री में दे रही है चलिए दोस्तों मैं बता दूँगी कि कंपनी पंद्रह सौ लकी विनर्स को सत्रह सौ सत्रह रुपये का कौन सा प्रोडक्ट फ्री में दे रही है पहला प्रोडक्ट है दोस्तों ग्रीन टी जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो लोग फैटी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है फैट लॉस करता है और दोस्तों हमें हेल्दी रखता है तो दोस्तों यह ग्रीन टी और दूसरा प्रोडक्ट है आल प्लांट प्रोटीन दोस्तों 200 ग्राम का दो इसी के साथ दे रही है कंपनी ये भी बहुत ही अच्छा मोदी केयर का प्रोडक्ट माना जाता है और तीसरा प्रोडक्ट है दो दो दोस्तों आ, baby spa two in one bubble bath and wash दोस्तों ये बच्चों को नहलाने और धोने के लिए ये बहुत ही अच्छा बेबी इस्पा आता है इससे आप बबल बात करा सकते हैं बच्चों को टब में पानी में घोल करके उसमें बच्चों को नहला सकते हैं और बच्चों का हाथ भी धो सकते हैं उनको इस तरह से आ, कोई भी शरीर भी धोना हो तो इस तरह से धो सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है चौथा प्रोडक्ट है दोस्तों स्लोका का sunscreen S P F thirty P A plus plus ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्रीम माना जाता है अगर इसको आप लगा कर धूप में निकलते हैं तो ये सन प्रोटेक्शन करता है सन की धूप जो है हमारे चेहरे पे आ, लगने नहीं देता है जिससे कि चेहरे पे जो है झुर्रियाँ नहीं आने देता है जिससे स्किन जो है हमेशा खिली खिली रहती है मुरझाए नहीं पाती तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्रीम है गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा स्लोका का सन स्क्रीम और नेक्स्ट जो है अगला प्रोडक्ट है दोस्तों फ्रेश मोमेंट का टूथ पेस्ट जेल पेस्ट है ये ये भी इसी के साथ जो है ये पांच प्रोडक्ट कंपनी सत्रह सौ सत्रह रुपये का पंद्रह सौ लकी बिनर्स को दे रही है जल्दी करिए आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए एक तारीख से लेकर के दस तारीख के बीच में अपनी लॉयल्टी कराइए और ये है जो ऑफर कंपनी आपको दे रही है हमको दे रही है इसमें आप जो है इसका फ़ायदा उठाएं तो दोस्तों याद रखिए एक मार्च से लेकर के दस मार्च 2020 का यह इस महीने का ऑफ़र है और आप जो है एक तारीख से लेकर दस तारीख तक अगर अपनी लाइटिंग करते हैं तो आपको ये सब प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा